oh, <laughs> no, no, no, no. so, sambang muna tayo. So, ganyan ang magpapawis. Sumba, sumba, sumba. basic, no? Basic talaga. So, ayan, umpisa na natin. Yung basic, kung paano palaki ng katawan. Ayan, siyempre, alam na. <laughs> Malaki tayo eh. Ayan, no? <laughs> Nakita niyo ba yan? Bicep ko, yung pinakalapit kong bicep. <laughs> So, tara! Ayan, ang oh, napakalaki niya, no? Ayan, alam niyo ba kung ano sikreto ko? Siyempre, alam niyo kung ano sikreto ko. Salsal lang yan. <laughs> so, yun. Lahat, papakita ko muna sila. Bubuhayin muna natin yung aircon. Yan, yung aircon ko. Yan. Siyempre, yung gym natin, may aircon yan. Ah, so, gawin natin. Fan na lang natin. Para hindi tayo mainitan, no? Fan na lang natin. So, ito yung uh, pang tricep. Ayan. So, kung gusto nyo mag-tricep, lumaki yung mga tricep nyo. Ayan, tulad niya, siyempre malaki yung tricep ko. Ayan. <laughs> so, ito yung gagamitin natin, no? Mga trops tali. Tsaka adjust natin dito. Siyempre, ayan. May adjust na yan. So, kung gusto nyo mabigat, ayan, dagdagan nyo lang dito. Ayan. So, kung gusto nyo naman magaang, ayan, dito lang. So, ngayon, ito yung mga dumbbell na gagamitin natin na yan. Siyempre, una, medyo mabigat. Ito, pangalawa, medyo magaang. So, ito yung pang-pump natin. So, yung pump na ibig sabihin ng pump, pag ngalay na tayo sa malaki, so dito na tayo sa maliit. So, no, yan. So, kung gusto mo naman na lumit yung abs mo, so roller, yung gagamitin natin. Ayan, ito. Ito ang mga katraps roller na gagamitin natin para mapalit yung abs natin. So, papakita ko sa inyo yung abs ko. Ayan yung abs ko. Naiiyak na yun. so, yun. Ayan. So, ito naman yung chest. Ayan. So, pupunta tayo dito. Maglalagay tayo mamaya ng ano. Ito, papakita ko sa inyo. So, ayan. Ito. Ito yung gagawin natin. Ayan. Yun. So, ang tawag dito is uh, bar. No? Steel bar. No? So, dito natin ilalagay mga mga plates. Sasalumpakan natin yan, mga trops. Ito, salumpakan din natin yan. Siyempre. Yun na mga trops. So, need, kailangan natin siyempre ng gloves. So, yan yung nasa kamay ko. Yan, gloves. Yan, so, start na tayo ng ano, mga idol. Mga idol ko dyan. Pronto, paano magpalaki ng bicep muna tayo. No? So, ang ating first session is bicep. So, tara, start na tayo. And one, two, three, one, two, three. <laughs> so, sambang muna tayo. So, ganyan ang magpapawis. Tara! Sumba, sumba, sumba. so, tara. Start tayo sa uh, ah, bicep. So, yan. So, start na tayo ng mga trops. Mga katropa ko dyan, tuluan ko yung paano magpalaki ng bicep. So, makinig kayo mabuti. Para din sa inyo to. <laughs> so, ito yung gagamitin natin. Yan. So, kumuha ako ng 5 and a half kilo. So, 5, 5, 10 and half, half. So, total nito is uh, ah, 15. No? 15 yung pang bicep natin. Ayun pa yung isa. So, yan. And then yung maliit. So, gumamit na ako ng ito. Ito yung pump pump natin pag nalay na tayo. So, yan. Yung dalawa na yan. So, yan. So, start na tayo ng mga traps. Pigilan natin yung baba para may tama. No? So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Ayan. hiningal agad ako. <laughs> so, yun. Ngayon, ipump naman natin sa maliit. So, yun ito. So, ito yung gagawin natin. Maliit na siya. So, ito ay... Uh, so, ito ay... Uh, ah, 8 kilo. So, yung una 15, yung ito 8, 8. So, total ito is 16 kilo. So, wait natin. Yan. Count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, yun. Oh. So, yun no mga idol. <laughs> bicep so wide so ulitin natin ng tatlong beses so nakaisa na tayo okay second repetition <clears throat> buka natin 1 2 3 like, ah. natin maliit, so medyo na nangangalay na. Sunod. <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, Tan. O Tan. So, yun. So, medyo nakakapagod. Ganun talaga. So, yun. Medyo lumubo na siya ng konti. So, meron pa tayong isa ng mga katropa. So, isang repetition na lang. And then, gagawin na natin yung close grip. So, ginawa natin, wide grip, pag ganun. So, wide grip yon Gagawin natin, sunod, close. Pag ganun. Okay? So, isa na lang. Start. Ah, last repetition. Wide grip. banata ka na maliit. Isa. Dalawa. Tulo. Apat. Ewa. Ano? To. So yun. So dapat yung ano, yung gagawin natin is 10-10. So, nangalay na ako. Kaya, hindi na natin nasusunod. So yung sunod natin is close. Close grip tayo. So bawasan natin. Kasi pabigat. Ganon. Okay? Angat natin. Ah. So, one. Pigilan ko lang baba. Two. Three. Four. Five. So, dapat pag binaba mo, so gaganon, pigilan mo yung baba. Medyo alalay lang. Angat. So, baba angat, baba. So, ganun dapat. So, try na natin yung maliit. Ito. So, close. Pigilan yung baba. Ayan. Oh. So, yun. Ah. Ah. Ayan. Ayan. Tele-repetition, meron pa tayong dalawa. Ah. Okay, next. Tubig ko pa rin, hindi ko na dala. natin na magaang. Isa. Dalawa. Dalawa. Apat. Dalawa. Anim. So, medyo nangangalin na ako. So, meron pa tayong isa sa close grip. So, ay tatlong repetition. Close, tatlong repetition. No? So, meron pa tayong isa. ha ah. Yun. So yun na, mga katropa. Salamat sa panonood nyo. Thank you, thank you na marami. Yun sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Thank you, thank you na marami. No? Mga kulokoys dyan. Yeah, so hindi pa nakasubscribe, so subscribe nyo na yan oh, mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Thank you, thank you marami. Yun, bye-bye.